ओम नमः शिवाय तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज मैं बात करूंगा किस तरह से आप अपने पति को अपने वश में कर सकती हैं इन आसान पांच टोटकों से तो सबसे पहले है गोरोचन कुमकुम और केले का रस पीसकर अपने मस्तक पर तिलक लगाएं और अपने जो भी साथी उसके सामने जाएं तो वो देखते ही साथ वशीभूत हो जाते हैं ये बहुत ही प्राचीन काल का टोटका है और एक बार में ही काम कर जाता है आपको कुछ नहीं करना गोरोचन कुमकुम और केले का रस पीस कर आपको तिलक लगाना है और इसके बाद आपके पति आपके बॉयफ्रेंड आपके हस्बैंड जो भी आपको देखेंगे वो देखते ही साथ आप पर मोहित हो जाएंगे इस क्रिया को सात दिन तक लगातार कीजिए तो आपके पति जो हैं वो ज़िंदगी भर आपके गुलाम बन के रह जाएंगे ऐसा आपको शुक्रवार से शुरू करना है या फिर गुरुवार से बुध गुरु और शुक्र ये तीन दिन हैं इन तीनों दिन में आप कभी भी शुरू कर सकते हैं दूसरा टोटका है गोरोचन योनि का रक्त और केले का रस इन सबको एक साथ घिसकर तिलक लगाने वाली स्त्री पति को अपने अधीन कर लेती है तो आपको क्या करना है जब भी कभी शुभ मुहूर्त आए जब आप ये उपाय कर सकें उस दिन इन तीनों चीज़ों का संभाग लेकर तिलक बनाएं और उसके बाद अपने साथी के सामने जाएं। आपके साथी के समीप जाते ही साथ वो वशीभूत हो जाएंगे आपने देखा होगा कि कई कहते हैं कि इस पर इसका जादू चल गया है इस ये इसके वश में हो गया तो वो इसी से होता है ये प्रयोग कीजिएगा और देखते ही साथ आपके जो साथी होगा आपके जो हस्बैंड होंगे वो आपके वश में हो जाएंगे ये स्वयं सिद्ध मंत्र हैं स्वयं सिद्ध टोटके हैं जो कि अपना काम बखूबी करते हैं बस आपको इन पर विश्वास करके इनको कर देना है और सात दिन तक लगातार करना है तब जाकर ये सिद्ध होंगे अगर ये आपने सात दिन कर दिया तो लाइफ टाइम के लिए आपके पति आपके कंट्रोल में रहेंगे आइए रुक करते हैं तीसरे टोटके की तरफ तो तीसरा टोटका है ग्रहण काल अथवा मंगलवार के दिन एक साबुत सुपारी निगल जाए प्रातः काल जब वह मल के स्थान निकल आए तो उसे अच्छी तरह से पानी में धोकर पति को खिला दें पति गुलाम हो जाएगा देखिए थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है ये टोटका बताने में लेकिन जो है सो है ऐसा किया जा सकता है यदि एक सुपारी आप रात को खा जाएं और सुबह मल के द्वार से जब वो बाहर आए तो उसको पीस कर उसका चूर्ण बना लें और उसको धोकर अपने पति को खिलाते मतलब कि उसका चूर्ण नहीं बनाना है उसको धोकर उसको जैसे चाहे तो पान में खिला दें या फिर जो जो आपको पता ही होगा सुपारी के क्या क्या प्रयोग होते हैं तो किसी भी तरह से वो सुपारी खिला देनी है तो जो आपके पति हैं वो आपके वशीभूत हो जाएंगे ऐसा करने की मैं सलाह नहीं दूंगा लेकिन ये क्योंकि बहुत पुराने ग्रंथ में लिखा हुआ है तो इसलिए जो है सो है सिर्फ जानकारी के माध्यम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये नहीं है कि आप करने बैठ जाएं क्योंकि बड़ा ही अनहाइजीनिक सा लग रहा है मुझे लेकिन ये है तो मैंने आपको बता दिया है तो जो चौथा टोटका है वो है कि आपको अपने मैंसिस में चार या पांच लोंग अपने योनि रक्त से भिगो लेने हैं उनको भिगो कर यथासंभव जब भी आपका साथी आपके समीप हो या फिर आप जिसको भी अपने वशीभूत करना चाहें वो आप, आपके आसपास हो तो उन लौंग को सुखा कर मतलब तीन चार दिन सूखने दीजिए उसके बाद जब कभी आपके पास वो अवसर आए तो वो लौंग आपको जिसको भी वशीभूत करना है उसके सिर पर डाल देने हैं ऐसा करने से सामने वाला चिरकाल के लिए आपका जो है गुलाम बन जाएगा आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करेगा और ये सिर्फ स्त्रियों के लिए है स्त्रियां कर सकती हैं पुरुष ये टोटके ना करें ये सिर्फ स्त्रियां कर सकती हैं स्त्रियां अपने रजस्वला होने का कुछ तो फ़ायदा उठाएं तो ये बहुत बड़ा प्रयोग है किसी को भी वशीभूत करने के लिए एक बार आजमाइएगा और मुझे बताइएगा triple nine two eight four सोलह पच्चीस पर पांचवा और आखिरी टोटका जो कि मैंने लाखों लोगों को दिया है और इसने सिर्फ तीन दिन के भीतर अपना काम कर दिखाया है आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन शुक्रवार के दिन आपको दूब्र ढूंढनी है जिसे दूब कहते हैं घास नहीं दूब असली दूब किसी से पूछ लेना कि दूब किसे कहते हैं उसको ले आइए सात टुकड़े दूब के लेकर उसको दूध में भिगोकर रख दीजिए और संध्या काल में उस पर क्लीन मंत्र का 108 बार जाप करके जिसके भी ऊपर फेंक देंगे वो चिरकाल के लिए आपका गुलाम बन के रह जाएगा आप जैसा कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करेगा यूँ समझिए कि आप जिसको भी वशीभूत करना चाहते हैं उसके लिए रामबाण इलाज है एक बार कर दिया मतलब कि चिरकाल के लिए वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो देगा बस आप ही के प्यार में पागल हो जाएगा तो ऐसा कीजिएगा तो जो भी व्यक्ति होगा वो दिन रात बस आप ही की माला जपेगा अगर किसी भी में इन पांच उपायों में कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो आप कॉल कर सकते हैं triple nine two eight four सोलह पच्चीस पर या फिर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा तो इसका मैं आपको डिटेल में प्रोसेस बता दूंगा धन्यवाद